干啥呀？一起来就摆烂。好好，我给你换衣服，给你换衣服，给你换衣服。今天给你买奶茶。谁在买奶茶？奶茶真的。好大一杯奶茶，要不要？最近有点好恐怖啊。是不是乖乖他们都回家了？没安全感。 巧不巧，巧不巧，这感觉不要太美了。哎，你看，面有好多吃的，来，我们下来吃，我们下来吃。那个玩意过期了，不能，那个玩意脏了爬了，不能吃。哎，快快吃，哈哈。赶紧把你搞哭是吧？打。今天我要哭个天昏地暗，日月无光。不要吃那个妈妈，你妈留了旺旺雪饼哇，二零二一年的，你感觉她是吗？ 这娃有点有点不对啊，情绪。呦呦呦呦，呦呦呦，呦呦。非要吃个饼不给他吃，哭成这样子。我告诉过你这个叫什么字啊？你怎么？你不喝我喝了哇？不给。来来来来，给我喝。想得美。快点给我喝，给我喝。想得美。不给来来来来。不给不给，快点快点给我喝。美。 看，非要抢的东西，他就爱死；不抢，他就不吃。好了，还要给爸爸喝一口，给爸爸喝一口。爸爸也没吃饭，爸爸也饿呀。看对不对？来喝一口嘛！我们都看不到，你还想喝我们的奶？奶，快点去，去了没给我喝一口嘛！见得了，见着就惹的死毛哭。我哪里惹他了？还要我猜？我没给他猜，他就哭了。 就收获快洗！耶，我看到了，她他在哪里找出来的？你跟去年的雪饼都有，得回去给你买新鲜的，好不好？给爸爸喝一口，我去给你买新鲜的，买好的，要不要？ <laughs> 买奶茶给你喝，奶茶。今天喝的奶茶，奶茶。 洗手，洗手，手脏。洗洗手耶！下班了，过来吃个饭。又等哦，他们的好了，我的也快了。你干啥呢？没吃这是没吃饭呢。给你点个营养早餐，营养晚餐。累死。 就这个娃，娃，你过来，不要在那里搞。你不要在那里搞。娃嘎嘎，刚刚给你搓了，你又不喝，你给爸爸喝去。娃五个。娃嘎嘎。好。还不换一套衣服，搞得跟猫子似的。我看一下，抬头。哈 <laughs> 哈。 <laughs> 哎。 好喝吗？给我嘴吗？好好喝吗？要不要给你买一点？去给你买一点喝，好不好？别的你不能够，别的你不能。我说宝宝要不要喝？给宝宝买一点。我还有，我这。你喝完了，明天不喝了？给你买一点，你要不要喝？